en chen enton kiñe rakiduam, ti dungo ti palelo bao. como ti puche amlelo lelo chaurume, al kutuai ka que tukuai tubache rokiduam. Inchinga mapuching eyin, welo kiñe que che el tui, kiñe emple kuna tui tañi mapudungun, ka tañi kim kimlai cheo tan yene al tañi welo inchin moleyendu vamos En tunein tani chengen, tani mapu chengen, cherume muin. Ka tipu chem lelo ale tipa, kmelele nolu, i n c i n tara kithom nevin. Tani fuchake che, ekpike veno. Cherume mulmi, el kelmi tami demo. Gotubandu kelmi tami mapu chengen. Feme winche cheume yawun, niekefin, piukendu g o b i n kalonkondu g o b i n Elu kelmon, Eamon po che, cheo mem um leimon nga. Ilukil mon po wing kameo. Elkil mon tamundungon. Eamon nga, ngunachen eloy mo kinye emong yan. Walo tuwan to kevin mon. Ni Eamon kom, tamil rakito meo. Ngulam ten mo tami pucha keche. Alkitim fumon, kalongkond kunyemi mon. Kaipiamon taman, pupunyan yalmon, ka kanto. Kainchi e nga, elungayin kiñe kiñe mapu langam tukeflin entui mabin tañi kame keme dongo keme dongo muta amulelin bemeo lalayayin anto ka mongelein ka tañi puchikeche ayeulein nga kiñe niayin ya kiñe mongen ka kiñe kewon femten emun alketumamon chau memuleimun ulongkontu kaiman nga ka bemeo inchin ayuglinga mungelial charume tuba chante ka kangi chante ko palelu ka katipantu ka puchil ka tubenga mule mune imun ka vei longkondu ka imun ka alkuta imun tamyo puche ke che mulelo love meu charume ka tuba chi wario meu